Lakini mume wake taarifa alikuwa nazo, lakini sasa mume wake alikuwa ana uhakika sana kwamba ile mwili uliokutwa kule ni wakoke wa huyu mwanamke. Ndio anashangaa inakuwaje hapo tena. kamba mambo kwa unaangalia nini? Akaniambia hata sio hivyo mamkwe, ngoja tuingie ndani. Kaingia na akaniambia mimi naondoka mamkwe. Nikamwambia sawa, utakaa lini? Kesho kutwa mimi narudi. Akasema mzazi wake huyo mwanamume wake ambaye aliozaa naye mtoto wa kwanza anamsumbua na kudai kwamba huyu mwingine pia ni mtoto wake mwili hawakukuta kwenye hali nzuri sana, kwa sababu ilikuwa kama ana majeraha na Ni kutoka katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tunazo habari za kusikitisha, ni kuhusiana na mama wa watoto wawili ambaye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 ITV kiakili zaidi. Poleni kwa msiba. Tumeshapoa mitihani ya Mungu. Hmm. Taarifa zimekuwa nyingi za kuchanganya, kwani kilichotokea na siku ya mwisho, kunini ambacho kilitokea? Siku ya mwisho marehemu tulikuwa tuko naye nyumbani kwa sababu ni ndugu yangu na tunaishi wote nyumbani. Hmm. Na hata siku ya mwisho ilikuwa birthday yangu, tulikuwa tuko wote, tumeenjoy wote kwenye birthday yangu, mamaliza tumerudi nyumbani. Ni hivyo, ni mtu ambaye tunaishi wote nyumbani, ni familia. Sasa juzi ndo alikuwa mnaishi nani na nani na nani? Nyumbani ni nyumba ya familia, yani tunaishi nyumbani, nyumba ya familia na wapangaji wapo. Kwa hiyo juzi tokea alipigiwa simu yeye alipigiwa simu, alikuwa anachati na mtu tu, nilikuwa namuona tu yuko busy anachati chati na mtu huko anafua. Baada ya hapo akanambia hivi, mpe mwanangu uji. Nikamwambia we unishinde, mimi unatamani ni hivi yako wakati mimi ndugu yako. Akamwambia mimi napenda tu nikute hivi. Nikamwambia haya. Basi mpe mwanangu uji, nikasema haya. Nikampa mtoto uji. Baada ya kumpa mtoto uji, Nikasema mimi naenda kulala, akasema nenda kalale naye mkumbatie. Nikaenda naye nikalala naye yule mtoto. Mm. mpaka saa saba. Kwa nini mkumbatie? ni kitoto tu ambacho nikilala naye nikikumbatia uoga kinalala sana. Mm. Yaani nikiona mkumbatia na mtoto uoga analala sana. Mm. Ndio maana akaniambia mkamkumbatie huu. Mmoja wewe mimi wewe ndugu yangu afu mkwe wangu. Mm. Kwa hiyo nikaa nimemkumbatia tumelala sasa saa saba naamka. Nauliza mamake uko wapi? Watoto akaniambia mamake katoka. Mm. Wakati huo kabla nini yaani nilikuwa na safari natakiwa safiri. Hiyo siku ya Mm. Anatakiwa ende Msata akachukue cheti cha mwanaye mwingine huyo ambaye anataka kwanza darasa la kwanza. Kwa hiyo ndo tume nikasema au ndo kaenda kufuatilia tiketi. Nikasema basi sawa, subiri nimsubiri, ila mimi natoka. mama yake akija mtampa mtoto, mimi natoka. Kwa hiyo mimi nikatoka. Saa kumi na moja nimerudi namkuta mtoto kabibwa na dada yangu Daruda. Nikamwambia kwani yake hajarudi? Akasema mamake hajarudi mpaka dakika hii. Nikasema basi mimi akirudi nitampiga. Haiwezekani mpaka dakika hii kama wasichana wanaenda kufanya mambo yao na wanarudi, yeye mpaka toka saa tano mpaka sasa hivi basi atakuwa na akili. Tumekaa mpaka saa mbili hajarudi, ikabidi tufanye maamuzi kumpigia mume wake simu huku mama Amelia yupo toka alivyotoka saa tano na mtoto anasumbua, fanya uje. Kwa ile bwana akabidi aje kuja tukaongozana pale, akamchukua mtoto mpaka kwa mama yake mdogo, kwa bibi yake, tumempeka kwa bibi yake kule kwa bibi, akamnunulia maziwa saa tatu mhm. akamchukulia maziwa mm. kumchukulia maziwa tukaja tukaa tunampa maziwa yule mtoto baada ya hapo mtoto akalala mm. mpaka mm. asubuhi tunaamka namuuliza sasa kwani huyu mtu mlikuwa mna ugomvi naye mm. Akasema hapana, sina ugomvi naye. Akasema kama labda ulikuwa na ugomvi naye atakuwa kakuachia mtoto. Mm. Akasema hapana, sina ugomvi naye. Au Au safiri ndo kaenda kufuata cheti cha kuzaliwa cha mtoto. Akasema kama akasafiri, mbona kaacha pesa ndani? Mm. Ndo tukawa tunaanza kuwa na wasiwasi. Mm. Nikasema basi tuanzeni kwenda polisi kumtafuta kwa sababu haiwezekani akaacha mtoto wake ni mdogo afu akaenda huko. Mm. Utakuwa mimi nikaa sasa na bezi kwamba huyu mtu ana matatizo. Yaani nilikuwa na bezi hivi. Mm. Huyu mtu ana matatizo. Watu wakasema usiseme hivyo wewe. Nikamwambia mimi na, wasiwasi kabisa huyu mtu ana nini? Ana matatizo. Sio bure, mbona simu yake haipatikani toka jana? Mm. Basi tumekaa punde tunasikia taarifa kwamba mida saa tano tunasikia taarifa kwamba mtu kakutwa guest amefanyaje, ameuawa. Mm. Ikabidi sasa tutoke. Mm. Lakini sasa maiti ishachukuliwa na polisi. Basi tukahakikisha hapo guest tumuze mhudumu wa guest huyo mtu aliyokutwa guest ikoje, lakini kwenda pale tukaambiwa kwamba ni mnene afu amesuka manywele fulani hivi amecoach, ndio manywele ambayo nilimsuka mimi. Nikasema jamani, ndio huyo huyo. Kwa hiyo iko wapi? Kapelekwa Montreal na polisi, ikabidi tuende mpaka Mwananyamala. Kufika Mwananyamala, Mwananyamala akasema huyo mtu hajaje hapa, kachukuliwa na polisi wa kituo gani? Mblati, nendeni Mblati. Ndio tukaenda mpaka Mblati. Mblati kufika, akasema si hapa tumemweka, tumeshamhamisha, Mm. Iko Mwimbili kwani mtu tukamwambia, kwani mtupeni kwanza, yani ipoje? Akasema ni mnene, ana tumbo na ana manywele hivi na ana tatu mkononi. Tukawa tayari tushajua kumbe ni huyo huyo, kwa sababu tunamtafuta naye ni hivyo hivyo, ana tatu mkononi na ana tumbo tumbo fulani hivi na ana mwili basi tukaja mpaka Mwembili jana saa kumi tukakuja Mwembili tukahakiki, tukamwona ni yeye. Mkamkuta katika hali gani? Ni mtu ambaye ameuawa kikatili, kwa sababu amemchoma visu na amemtoboa na macho, nikatobolewa macho kama kupoteza ushahidi. Basi tulivyomuona ni yeye, tukaamua kurudi nyumbani kwa sababu tushaamini kwamba ni yeye tumemtafuta na kisha kufa kwa amekufa, kaacha mtoto, watoto wawili. Mtoto wa kwanza yuko huko Msata, huyu wa pili ndo kafa, aliniachia mimi mshike mwanangu, nakuja. Mtoto ana umri gani? Ana miezi mitatu. Hmm. Ndo tuko nacho hicho mtoto. Kwanza poleni tena. Tumeshapoa. Sasa mnaishi kwenye nyumba ya familia, ye mume wake ambaye mlimpigia simu kumwambia kwamba ma, mama nani anaitwa mama Amiri, kumpigia kwamba mama Amiri hayupo, mume wake yeye anaishi wapi? Alikuwa kazini, anaishi naye pale pale nyumbani hmm. Wanaishi wote. Kwa hiyo mume wake anaishi ukweni? Eh, wanaishi wote pale nyumbani. Wakati ukizungumza na mume wake hakuna tatizo lolote au changamoto yoyote iliyokuwepo baina yao? Mwenyewe mume wake anasema hawana ugomvi, hata mimi nilimuuliza, kwani mna ugomvi? Mm. Akasema sisi hatuna ugomvi. Mm. Hamna ugomvi kweli, hamna ugomvi. Maana kama mna ugomvi naweza akaondoka akakuachia mtoto. Mm. Akasema mimi sina ugomvi naye hata kidogo. Ila tu mimi ninachojua kwamba leo alitakiwa asafiri ambaye ni juzi ambaye siku alopata umauti. Sema kama mna ugomvi sasa, mbona kaacha mtoto mpaka sasa hivi? Kwa hiyo alitoka ana mume wake, lakini akaenda guest. Eh, mume wake anatoka asubuhi anaenda kazini. Mm. Kwa hiyo yeye sasa baada ya kumlisha mtoto uji mm. kunikabidhi mimi nikaenda kulala naye, akanambia anatoka. Wakati akiwa ana chati chati hajataja hata jina lolote. Hajataja jina. Mm. Ana hajataja jina kabisa. Mm. Ila before nyuma inasemekana kwamba huyu mtu alikuwa naye, sijui sijui, huwezi kusema tu kama ni yeye au sio yeye, lakini anasema mzazi wake au mwanaume wake ambaye alizaa naye mtoto wa kwanza anamsumbua na kudai kwamba huyu mwingine pia ni mtoto wake kwa hiyo sasa uwezi jua, si unajua eh? huwezi kusema moja kwa moja kama ni yeye au sio yeye, hatuwezi jua kwa sababu uwezi jua mtu alikuwa chati na nani. Kwa hiyo watoto wawili tofauti kazana wanaume wawili. Eh, kazana na wanaume wawili tofauti na kuna mtu ambaye alikuwa akidai kwamba mtoto huyu mwingine sio mwanaume huyu. Yeye mwenyewe alikuwa anasema kuna mwanaume wake ambaye kwanza alikuwa naye mm. anamsumbua, anasema anataka ataje jina la mtoto mm. lakini hatuwezi jua, si unajua siri ya marehemu mwenyewe, anajua mwenyewe marehemu mm. Uwezi ukasema kwamba mimi najua hivi, ya marehemu mwenyewe ndo anachojua kila kitu mm. Ndio anaambia siri ya mtoto aijue mama mm. kila kitu ndio hivyo. Mlipofika gesti pale, taarifa mlizopewa hamkuuliza imekuwaje mpaka mtu kabaki na muhusika mhalifu katoka. Lakini pia katika chumba cha gesti, ina maana kuna vyumba vingine, mtu anauawa vipi mpaka anapoteza maisha bila hata kupiga kelele, bila namna yoyote ile, watu wakasikia hata vyumba vya jirani. Si wenyewe ndo tunashangaa hapo mm. kwa nini imekuwaje? mm. kwa sababu wadumu wa gesti anachodai kwamba chumba alipanga mwanaume mm lakini baadaye alipokuja yule mwanamke yule mwanaume akatoka akamwambia kwamba nina mgeni wangu ndani mm. akatoka akafunga mlango kwa hiyo sasa mpaka asubuhi ambayo ni jana wahudumu hmm. mm. wa usafi wanafanya usafi wanakuta chumba kimefungwa kwani utoka alivyotoka jana hajarudi mm. ikabidi wakachukue funguo aje kufungua hmm. kuchukua funguo kufungua ndo anakuta hiyo hali kwa hiyo mhudumu, kumbe mhalifu ali, ali, aliaga kabisa wakati anatoka. Mhalifu aliaga. Tukio lilitokea majira ya saa ngapi? Marehemu kaonekana jana kama amekufa, lakini tukio linaonekana ni mtu ambaye alishakufa toka juzi mm. kwa sababu tumemkuta tayari vimba mm. na maana alikufa toka juzi. Na huyo mhalifu wakati anafanya tukio hilo na kutoka akaaga, kwa mujibu wa maelezo mliyopata kwa wahudumu, huyu mhalifu alitoka saa ngapi? Aliaga mida gani? Alitoka mida mchana wa saa sita wa, wa lini? Wa jana wa, wa juzi ambayo alishafanya tukio mm. Mm. Sawa, ambacho hauwezi kukisahau kutoka kwa mama Amir ni ucheshi wake tu mm. na ambacho siwezi nikakisahau, yani siwezi kukisahau mm. maana kila nitakapomwona yule mtoto nitakuwa namkumbuka yeye kuna, kuna kauli moja ulisema akichelewa akirudi nitampiga nimwambie kwa nini kwa nini unamwacha mtoto mdogo hivi hata kama watu wanaenda kufanya mambo yao wanaenda kufanya na wanarudi ni mambo gani ulikuwa unamaanisha mambo gani najua sisi wasichana mm. tuna ile ah, sibi nitoke tu mama katoka unaweza kusema kwa anatoka asubuhi na rudi jioni kwa unaweza kutoka ah, sibi niende pale moja hapo nikafanya mambo yangu nikababue nikimaliza nikirudi hapo mume wangu ajui babua ndo sikwenda kwa mwanaume, yani niende kwa mwanaume hapo faster kuchepuka. Eh, kuchepuka. Kachepuke hapo chapu nirudi. Mm. Sasa mm. ndo kwenda kuchepuka huko ndo umemkuta na umauti. Ah, ni mtu wa matukio ya aina hiyo? Ana matukio. Mm. Na ndio maana tunasema yani ndio maana tunakuwa tuna associate na mwanaume kwa sababu sio mtokaji mm. yani kutoka toka sio mtokaji kabisa. Kauli za mwisho ambazo mlikuwa mkizungumza ni kauli gani, au yeye mara ya mwisho tu kabla ya kuondoka nyumbani kama hivyo, ni vitu gani alikuwa akizungumza? <laughs> yeah. Malema alikuwa tunasema anakaa siku ya mwisho tunaongea, anasema jamani, siku hizi watu wanakufa ghafla. Yaani mtu ukikaa tu ukitoka nje umekufa. Yaani ndio hiyo kauli yake ambayo mimi nikikaa naikumbuka, naona kama alikuwa anajichulia mwenyewe, kwa sababu alikuwa anasema ni yaani ukikaa ukiamka asubuhi mzima kutoka hapo umekufa. Kika ukiamka asubuhi mzima kutoka umekufa. Naye kweli kaka hapa katoka hapa sasa hivi tena, so mama Amiri sasa hivi ni marehemu. Habari? Salama, vipi hali? Salama, poleni kwa msiba. Asante sana. Kwa majina ni nani? Naitwa Mohamed Mbaya. Ni mjomba kabisa au mjomba kivipi? Ni mjomba kabisa wa marehemu. Mm. Mm. Ehe. Siku ya tukio mpaka leo hii ni mambo yalikuwaje? Siku ya tukio ilikuwa ni juzi mm. ambapo tukio lilivyotokea sisi tulikuwa hatuna taarifa mm. lakini baadaye ikapatikana taarifa mm. kwamba kuna marehemu amefariki Tandale Guest mm. ndipo jana ile dada zangu akatoka pale kwenda mpaka Tandale Guest mm. walipofika Tandale Guest wakaambiwa kwamba mwili umeshaondoka hapo, wamepelekwa polisi Mblahati. mm. Wakatoka mpaka polisi Mblahati. mm. Polisi Mblahati wakawahoji jinsi marehemu wao jinsi yalivyo. mm. Ikaonekana kama analingana lingana na yale maelezo ya wale dada zangu. mm. Walivyotoka hapo wakaenda sasa mpaka Mwimbili ambayo ndio jana hiyo. Mwimbili waka walijaribu kufuatilia na wakauona mwili na wakathibitisha kwamba mwili ni wa marehemu kweli mm. E, kwa hiyo mpaka jana hiyo walivyothibitisha, leo sasa ndo tupo Muhimbili hapa tunasubiria karatasi ya polisi ili tuweze kupata mwili kwa ajili ya mazishi. Mwili ulikuta katika hali gani? Mwili hawakukuta kwenye hali nzuri sana, kwa sababu ilikuwa kama ana majeraha na kama ana uvimbe uvimbe kiasi mm. Mm. na Tandale guest ambapo marehemu alionekana, yani alionekana akiwa tayari kesha fariki. Ulifanikiwa kufika pale? Hapana, mimi sikufanikiwa kufika, waliofika ni dada zangu pale mm. mm. Wanasema taarifa walizozikuta pale kuhusu tukio hilo zilikuwaje? wao wamekuta taarifa kwamba huyu mtu alifariki hapa mm. na inaonekana kama alipigwa ndani mm. mm. Hawakuuliza wahudumu kama walisikia au ilikuwaje? hapo sijajua vizuri mm. lakini wao wamepewa taarifa tu kwamba huyu mtu alikuwepo hapa na amepigwa mm. na polisi wamemchukua wamempeleka kituoni Mblahat mm. mm. yule katika mtoto wake aliozaa, yani kama mlezi na nilikuwa nitamama mkwe mm. E, niko naye karibu sana mm. Mm. Hata nilivyoondoka kwenda kwenye msiba nyumba pia alikuwa na safari kwenda kwa mama yake mm. E, eh, tukawa nimeongeongea nikamwambia, bwana, sasa hivi una mtoto mdogo Mm. kama una mtoto mdogo inabidi uondoke mapema kuwahi kufika mm. eh, ngoja mimi nijiandae nioge nimalize nikupe mzigo wako mm. alinipa hela zake nimshikie mm. nikajiandaa nika kujiandaa pale nikamwita ndani mm. na kwanza nikampia pale pale nje mm. nilivyompia nje naona kaniangalia mm. alafu nikamwambia mambo kwa unaangalia nini akaniambia hata sio hivyo mamkwe mm. ngoja mm. tuingie ndani Mm. Kaingia naye kaniambia mimi naondoka mamko, nikamwambia sawa, utakaa lini? Kesho kutwa mimi narudi. Mm. Nikamwambia sawa, na mimi naenda kwenye msiba. Nikuletee zawadi gani? Mm. Nikamwambia niletee zawadi yoyote, zawadi ni zawadi. Mm. Akaniambia basi mimi nitakuletea kisamvu na mm. kunde. Nikamwambia sawa, niletee kisamvu na kunde. Mm. Ukiniletea itakuwa vizuri. Sikio utaniletea na sikio tutafanya nini? Tunapika ubwabwa. Mm. Tule. Mm. Sawa mama mkwe, mimi naondoka, na mimi naenda kuzika hapo. Haya. Basi mimi nikaondoka kwenda kuzika, nikamwacha pale na wifi yake Nilivyomwacha pale tena nenda kuzia sana narudi. Kuli namwona mama nyumba ya pili kamshika yule mtoto. Wananiita njoo mwone mchumba wako huyu. Nikamwambia ah, kwani huyu hajaondoka na mama yake hata akamwacha mama yake kaondoka. Kaondoka saa ngapi? Kaondoka tangia asubuhi saa tano. Eh, nikamwambia kweli, mimi eh, ah, simchukui huyu. Nilishamwambia akiondoka aondoke na mtoto wake. Mimi sitaki asiniachachie, yake akiondoka nazama huko huko. Mm. Basi nikabidi mtoto yeye nikamwacha kidogo akawa nalia, yaliyoachiwa analetea mpaka mimi kwa sababu mtoto alinizoea. Nabii nikamshika. Mm. ana miezi mitatu. Mm-hmm. E, nabii nikamshika mimi yule mtoto nikamweka mgongoni. Kumweka mgongoni ili ninavyomchukua chukuaga kumlea mtoto waga ananyamaza mm. kwangu mimi yani. Mm. Basi nikamlea yule mtoto akilia, nampa vimaji, kuna uji alikurogewa kidogo, nikawa nimempa sasa mimi nikaanauliza, je, huko kwa ndugu zake ampajui? Mm. Mimi Mm. sipajui. sipajui, na kujua sasa ningeshampe ningempeleka kwa mamake mdogo. Mm. Basi akatokea rafiki yake na bodaboda, alipotokea rafiki yake mimi nikamchukua yule mtoto aloachiwa nikamweka mgongoni. Rafiki kaniambia twende na wewe dada Roda, wewe ni mkubwa. Mm. Nikamwambia sawa, nikamchukua mpaka kule kwa mamake mdogo. Mm. Kufika kwa mamake mdogo nikamwelezea, na mtoto kwa analia. Mm. Sasa akamnunulia maziwa Baba yake kumpigia simu simu yake kidogo ilikuwa haipatikaniki. Mm. Eh. Basi inabidi tukaondoka, mimi nikamwambia yule boda panda bora, tupande mpaka pale nyumbani, wewe mfuatilie sasa baba yake mm. ukamwambie ili apate taarifa aje hapa nyumbani mapema tujue tufanye nini. Mm. Basi akaenda akafuatwa baba yake, mtoto mmoja tukampigia simu, simu yake inapatikanika, tukaongea naye, kuongea naye maana nusu saa tunamwona anakuja na mtoto, tukamwelezea tukawa tumekaa uani kule, tukawa tunaongea ongea kule mm. kuongea, lakini mimi nikasema kija kipatikanika usio ukampiga we mwele mm, mtachi, kwa sababu swala hilo mjumbe anajua mm. ukamweleze mjumbe, mjumbe atakuja kumpa maneno mali matatu, atasema yeye alipoto alipotoka mm. atasema sawa, Tukawa tumekaakaa mpaka asubuhi, lakini kwa namsikilizia mtoto kama analia mm. E, basi bahati nzuri Mungu mtoto kalala mpaka asubuhi nika tumelala sasa, sielewi moja wala zaidi, baba mtu kalala. Nikaenda nikamgongea wana mama pale, akanigoa kaniambia Malatifa, hebu mgongee huyu, kwa sababu baba mimi niko nilikuwa namwita bamkwe. Mm. Nikamgongea baba mkwe, baba mkwe fungua mlango. Vipi alivolala mtoto? akanambia ah, tunashukuru Mungu. Sasa hapa kinachofanya nienda kwa nani? Baba mkwe wako mm. ukamwelezee naye apate kujua, labda ajui swala hilo mm. Kweli akaa naye akaingia ndani tena naona usingizi wa mawazo mm. kaingia ndani tena kalala kulala, tukatumekaa mimi nikamchukua mtoto nikachukua na jiko nikamkorogea mtoto uji, kumkorogea mtoto uji nikamnywesha mtoto akanywa kunywa, nikamchukua nikanambembeza bembeleza kidogo, nikampa mtoto na mimi nichote chote maji, mtoto kalala, nikamwambia mpeleke kwa baba yake mm. mpeleke kwa baba yake, kalala naye mle ndani. Mtoto alivyoamka baba mtu akasema, akampa dada yake mtoto mm. mpa dada yake mtoto mveshe soksi, akamvesha mtoto soksi, tukaondoka naye mm. akaondoka naye baba mtu mm. kuondoka naye kampeleka kwa babu mtu mm. babu mtu kumbe kule akawa anasema ah, kuna mtu kama alionana naye mchana mm. nikamwambia kama ni mchana saa saba hiyo sio kweli, aonana naye na yule mtu mtu na mtoto wake yuko yuko vizuri na mtoto wake, sio mtu aondoke asahau mtoto wake mpaka hivi sio kweli, mimi siamini hilo tendo. Basi ndio nimelala, nimeshikwa na usingizi, nimelala mwendani kidogo. Amekuja mama yake mdogo na binamu yake, kuja pale ndo kusema ah, tunasikia huku kuna mtu kafa, nimelala mimi nikaitwa Matifa, njoo. Nikastuka kustuka, nikaambia nyie, sio kweli, mbona mnanidanganyia au vipi? Nyinyi mnajua ni ukweli jambo hilo au tusije tukatangaza? Kumbe si, kwanza tupelelezi kwanza mm. Tukaenda tukapeleleza peleleza, wakaenda tena wakasema ndo huyo huyo, nikamwambia mimi sio kweli eh, bado halijafiki, tukipaeni hapa tukachukuzana mnendani kama watatu mpaka kwa yake mdogo, tukakuta tuende hospitali. Mm. Kufika hospitali akasema hapa hajaja maiti mm. ya kutokea huko guest mm. eh, hospitali ya Mwananyamala, tumeanza Mwananyamala kwanza mm. haya maiti, nendeni polisi mm. polisi yapi Mbrahati Mm. Tukaenda polisi ya Mblahati, Mblahati tukaambia tuje Mwimbili. Mm. Kuja Mwimbili sasa utangulia kwenda kumwangaa ni kweli. Mm. Lakini yani wamempiga vibaya sana. Basi tukarudi nyumbani, tukapiga simu nyumbani, tukaambia tendo hili ni la ukweli, mwenzetu kashalala. Mm. Mm. Poleni sana. Asante. Sawa. Mm. Mimi naitwa Kasimu Hasani mm. mkazi wa Mwanyamala Kisiwani mm. ndo napoishi. Mm, ni nani kwa marehemu huyu? mi naweza nikasema kama ni shemeji yangu, kwa sababu mi na mke wangu ambao nakaa naye yeye ni rafiki yake mm wanafahamiana wanafahamiana muda tu shaona bwana chumba chake yeye anachokaa na changu mimi yani vinaona yani tunaonana yani mimi nikitoka nikienda popote pale yani nikitoka nenda nje lazima nione kwa sababu milango yetu natizamana shaona bwana ehe huyu jana juzi sasa ambao ndo juzi siku ya tukio ambao aliondoka kone saa nne ambao alimwacha mtoto maana mpaka mara mwisho mi nipo zangu ndani shafahamu nipo zangu ndani nimekaa nilitoka nje kwanza kuna muda fulani nikamkuta kaka nje anafua mm. ushaona bwana mimi nimeingia zangu ndani mm. tena nimeamka asubuhi unakumbuka kama kwenye saa 4 nne hivi namkuta nje anafua akamsalimia mama mtu vipi akanijibu poa mm. kaambia basi fresh fresh mimi nikaingia zangu ndani sasa kuna muda maka kuna issue fulani tuliadiana mimi na yeye ushafahamu vizuri eh? mm kuna issue fulani ambayo tulijadiliana. Hiyo issue ambayo tulijadiliana mimi na yeye, kuna biashara fulani mimi nayoifanya. Hiyo biashara naoifanya mimi, kwa hiyo nilimwambia kuna kitu fulani ambacho akiongezee Mm, kwa maana ya pesa. Ah, ah. yani yeye aongezee yani hicho biashara, yani kuna kuna vitu fulani aviongezee kwa biashara na mimi nifanye biashara kila mtu tufanya harakati zake. Ushaona bwana, kwa sababu si anakaa nyumbani pale, ana shughuli yote kufanya, yupo yupo na mtu wake, lakini ana kazi kwa sababu analea na mtoto mdogo. Mtoto wake ana miezi mitatu, ushafahamu bwana e, mtoto wake ana umri wa miezi mitatu. Kwa hiyo sasa mimi mwenyewe nikaanashangaa kwa sababu kuna muda ambao mimi niko zangu ndani nilimuita. Eh, shemeji vipi? Akanambia poa, njoo ndani. Mimi nikamuita ndani akaja nikamuonesha video fulani hivi ya kuna mshikaji mmoja anachola chola tatu, maana yake tatu kachola na akataka kuongeza tatu nyingine. Ushona bwana, akanambia nitafutie mtu nichole tatu, ngama basi fresh, mimi nitakutafutia. hasa Mungu bariki yule jamaa pia mwenye tatu anachola chola tatu, nikapata namba yake. kaza nilipopata namba yake, nilipokuwa nasiana naye nikamwelekeza, nikamwambia bwana, kuna shemeji yangu mmoja anataka kuchola Ushaona bwana, akanambia nataka kuchora shemeji yangu, kama shemeji yangu mmoja anataka kuchora. Kwa hiyo kama vipi fanye mpango basi mlete ndo nikamuita sasa njoo shemeji. Akaja. Alipokuja nikamwambia bwana hii eh, jamaa kwanza kaweka video status ya namchora mtu, hebu iangalie angalia ile video akanambia sasa huyu mtu anachora wapi kama huyu yuko Kinondoni basi tufanye mpango mimi siku yote katika wiki hizi hapa mbili hizi tutafanya mpango mimi nikafanyaje unipeleke kwa mtu mimi nikachore ngambia poa sasa baada ya hapo alipotoka mimi nikakaa ndani sikumuona tena Imefika kama kwenye mida saa saba hivi na mtoto wa mdue, mtoto wa dadangu mmoja hivi wa kike anaitwa Salha. Ushaona bwana, nimemkuta yule mtoto analia, ngamuliza mama yake yuko wapi? Akanijibu mama yake ukamwacha tu, sijui kaelekea wapi, kaelekea wapi yeye. Ah, sisi tukajua baba katoka kidogo anarudi saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi. Ushaona bwana? Kidogo na sisi tukatuna wasiwasi, sio kweli. Dadangu na dadangu fulani ambao nikitoka kuzaliwa mimi wanafuata yeye. Yeye akasemaje, haiwezekani huyu kwa sababu huyu mama, mama, mama Wema huyu kumwacha mtoto hivi inawezekani huenda labda akakutana na tatizo. Mm. Ushanielewa vizuri, ushanifahamu? Mm. Labda huenda akakutana na tatizo. Ushaona bwana? Mm. Ah, mimi nikatuliza ile nikamwambia ah, tatizo kakutana tatizo vipi, simwombe mtu mabaya, pengine labda akatoka na mianjo mawili mtoto wa kike bwana. Mm. Anaweza akatoka kaenda kuna harakati zake zingine lakini atarudi. Mm. Ushaona bwana? Mm. Ah, kwa sababu la kurudi yule labda utakuta utakuta tatizo lolote kuna tatizo lolote litakuwa limemkuta yule labda. Mm. Sasa tujaribu kusikilizia kama yupo atakuja. Mm. shafahamu vizuri kama yupo kweli tutamuona atarudi, lakini pia sio kawaida yake, kwa sababu akimwacha mtoto hawezi kutumia hata dakika ishirini dakika ngapi, lazima arudi. Mm. Ushafahamu vizuri. Sasa baada ya hapo tena mambo kama hapo, mimi tena sikuelewa kinachoendelea kitu gani. Sasa baadaye kuna sehemu nilienda kuna harakati harakati zangu za kazi, dada yangu ananitumia message. Anaambia bwana mama mama huyu shemeji yako amefariki. Shemeji yangu amefariki Amefariki vipi? Ah, amefariki. Ngoja nakuja hapo hapo homu. Ikabidi nije homu pale. Nilipokuja homu nikamkuta nikaulizia pale vipi? Mbona ametuma message tofauti hapa? Anaambia yeye eh, ndio hivyo. Ah, basi ngoja kama vipi nimpigie mume wake nimuulize. Nikampigia mume wake nikamuuliza, bwana vipi Bamili? Akaniambia Bamili akamjibu fresh. Bwana mbona nimesikia taarifa tofauti kuhusu shemeji yangu? Akaniambia yeye ndio hivyo bwana, shemeji yako amefariki, lakini hapa kuna uchunguzi bado unafanyika, kwa sababu hatuna uhakika sana kama ile yule mwili yule ndio yule ushafahamu eh, au sio yule. Kwa kama ndo yule basi nitakujuza kwa sababu hapa wenyewe bado mwenyewe nimeambiwa tu kwamba ndo yeye, lakini kwamba na babangu mkuu akaniambia kwamba sio yeye. Mm. Ushaona bwana? Sasa ndo najaribu kusikiliza sikilizia hapa kama itakuwa taarifa zitakamilika kama itakuwa kweli ndo yeye basi nitaku nitakwambia poa poa. Ndio imefika mpaka jioni ile usiku ibida saa kumi na moja moja kwenda kum, saa kumi na moja moja ile kama saa kumi na moja isikosei. Madada zangu akakaa akalifikiria swala hilo akasema sio kweli, watalipa tutozisikia hizi Hem, ngoja tujaribu kwanza kwenda kumtafuta kama vitu vya polisi tujue au wapi tujue. Ushaona bwana, ndo akatoka wakaenda mwanyamala hospitali sijajua kichoendelea nini kule, wakaambiwa siende polisi, waende polisi, wakaenda polisi ya ah, Mblati. Kufika kule polisi ya Mblati wakapewa jibu, wakaambiwa kwamba kweli kuna mtu, kweli kuna maiti tumeichukua na ipo hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ushaona bwana, ikabidi sasa wao watoke waanze kufuatilia sasa. Sasa ndugu upendo mwana ule mwanamke ndo akaja kutoa majibu kamili kwamba yule mtu alopata tukio ndo yeye Mm. Ushaona bwana, yule mtu aliyopata tukio ndo yeye. Kwa hiyo mwisho wa picha hapo mimi sikuelewa chochote kinaendelea. Ndio maana nimetoka huko kwanza nikaona bwana nije kwanza kwa msiba hapa. Nije kuaga kwanza mwili wa marehemu hapa. Mm. Maana pia ni soiba yangu, maana muda mwingi nakuwa sometime mtu mwingine anakuwa naye napiga na story kwa sababu tunakaa nyumba moja. Kwa hiyo tunaonana kwa sababu mwenyewe harakati zangu naweza nikatoka nikirudi niko pale pale home. Yeye analea yuko pale pale home. Kwa hiyo tunaonana muda wote tunakuwa tunapiga stori muda wote, kwa ni mtu ambaye pia nimemzoea afu na nampenda vile vile, kuna mkubali kwa sababu ni kama shemeji yangu, afu upande mwingine ndio hivyo mpangaji wangu, yani ni hivyo, ushaona. Sasa matatizo mengine hayo ndio sijajua imekuja kuja vipi, kwa sababu hata alipoondoka ya kuaga nenda wapi Mm. yeye, tulistukia tukatoka, kajua atarudi tu sana, mtoto kamwacha hapa, lakini mwisho wa siku masaa anaenda mpaka nakuja kufika sijui jioni, watu nakuja kupata akili ile. Mm. Mimi ndo nakuja kusikia tetesi, mtu kumbe mwili wako umekutwa gesti. Kwa sasa umekutwa gesti, ndio nashangaa inakuwaje hapo tena? Mm. Ushaona bwana, ndo paka hapo sikuelewa sikuelewa tena kinachoendelea nini sasa hapo baina yeye na matukio lake alokutana nalo, kwa sababu alipotoka pale akuaga yeye, katoka tu, kamwacha mtoto, kamnyonyesha, akatoka. Wakati mwili wake unakutwa gesti au wakati wa huo mchana, wakati ma, mambo yake yakiwa yanaendelea kabla ya kutoka na baadaye kutoka mpaka mwili wake kuja kukutwa gesti, mume wake alikuwa wapi? Hapo sasa mimi sijaelewa, mpaka hapo sijaelewa mume wake alikuwepo wapi, lakini mume wake taarifa alikuwa nazo, lakini sasa mume wake alikuwa ana uhakika sana kwamba ile mwili uliokutwa kule ni wake wa huyu mwanamke. Sasa anajua mtake katoka tu. Kwa hiyo ajui kama yule matatizo alikuta matatizo mimi mwenyewe niliyasikia lakini sikujua kama ndo yeye. Mm. Ushafahamu? Mm. Sababu asubuhi ndo nimekuja kusikia. Nimekaa nyumbani asubuhi nakuja kusikia matatizo hayo. Kuna mtu kakutwa sehemu fulani. Mm takuta na matatizo ana haya. Sasa sisi hatuweki kuweka imani kwamba ndo yule. Sasa wakati akiwa kama rafiki yako yeah. Ni kitu gani ambacho umewahi kujua kilikuwa kikimsumbua au kikimtatiza katikati hapo? Hapo kwa kweli mimi sijajua kinachomsumbua nini na wala kinachomtatiza nini. Mimi yule mimi naoga napigaga naye story tu za kawaida. Vipi shame? Fresh. Mambo yanaendaje? Poa. Mm. Shemeji yangu mimi sielewi hapa kama vipi nifanye mpango hata kama unajiru hapo buku niongezee mimi nifanye mambo yangu mimi na sababu sina ishi naye fea, niko naye nyumbani. Hiyo mm. hapo buku shemeji au hapo jelo, tufanye mazingira tule, kwa sababu nilikuwa na mke wangu hapa katikati niligombana naye, kwa hiyo mimi nishazoea kupikiwa, sijui umeelewa vizuri. Sasa alipokuwa yupo, kwa hiyo sasa nikaona hata shemeji yangu yupo hapa, afu mimi kula chakula cha nyumbani, mimi cha mila sikiwezi. Kwa hiyo ikabidi sasa nikifanya kazi zangu, kwa mfano nimepata shilingi 5000 elfu ngapi, bwana shemeji, hem eh, eh, fanya harakati hapo. Shemeji anafanya harakati pale, tunakula fresh maisha yanaendelea. Sasa matatizo yalipojitokeza mwenyewe sijaelewa imekuwaje kwaje hapo. Sasa msio wenyewe tukawa tunaamini labda anaanza mume wake akawa na ugomvi naye. Wala mimi nilivyokuwa na vimini mimi sasa. Kwamba labda huenda akawa mume wake ana ugomvi naye. Ushaona bwana, lakini mwisho wa siku imekuja kuonekana kweli sababu jamaa akasema mimi sina ugomvi naye, lakini mwisho wa siku tukio la kuja kukutana sehemu fulani ndo pale pale naamini kwamba kumbe wewe ulikuwa na ugomvi naye, isipokuwa kwamba huyu mwana kwa na mambo yake mengine ndo ambao hafahamiki. Sasa imekuwaje hapo? Ushaona bwana. Sawa Na hakuna kingine chochote ambacho amewahi kusema, labda kama alikuwa ana changamoto za kimahusiano, pengine sio na mume wake huyo eh. rafiki yako, pengine kama alikuwa na changamoto za kimahusiano na mtu mwingine yeyote. Hasa hapo mm. Mimi kwa sababu yule mimi hawezi kuniambia habari kama hizo kwa sababu tunaheshimiana mambo kuniambia kwamba yeye eh, sijui labda mimi na changamoto hizi na hizi, mimi sijaje kuniambia. Mimi naongea naye fresh tu, kawaida tu, mm. napiga naye stori za kawaida, mambo kimaisha basi. Lakini kuhusiana na mambo mengine hayo, mambo mengine yake hayo mimi siyajui, labda huenda kuna rafiki zake wengine, mimi sijui hiyo vitu. Ana watoto wangapi? Ana watoto wawili, wote wa mwanaume huyu au sijafahamu kama wote. Namfahamu wa mwisho kwa sababu wa mwisho kama mpaka naamia pale, baba yake tunamfahamu ni huyo, ndo ambaye shemeji yangu, ndo mshikaji wangu ambaye tuko naye naye pia pale pale, ushafahamu bwana, ndo naefahamu mimi, yani kwamba huyo ndo ni shemeji yangu na ndo baba yake na huyo mtoto. Kwa hiyo huyo mazingira kusema kwamba sijui kuna baba, mtoto na baba wengine hivi na hivi, mao mazingira yao mimi sijayajua na wala siyajui kwanza, ila umeyasikia sikia na wala sikuyasikia mm. Mimi ninapofahamu mimi kwamba mimi najua mtoto baba yake fulani basi mm. mm. Nasemekana kuna mtu alikuwa anagombea anasema nataka ampe jina huyo mtoto na huyo mtu sio baba huyu ambaye aliyopo kwa sasa. Hapo hapo mm sifahamu. Ushafahamu vizuri? Yaani hapo mimi sifahamu kwamba kuna baba mwingine alikuwa anamdai yule mtoto, anamdai vipi, mimi sifahamu. Isipokuwa mimi nachofahamu mimi kwamba yule pale mtoto baba yake baba, baba yule mtoto ndo yule ambaye tunamfahamu na ndo alohamia kwetu na ndo anakaa naye kwetu. Na ndo baba wenye mtoto mpaka wa kwanza au ni mtoto wa pili tu? Huyo mtoto wa kwanza mm kumuona pia sije kumuona kwa sababu huyu kaamia pale kwetu pia hata muda mrefu ana hata miezi mitatu sijui kama anamaliza. Mm. Kwa hiyo mtoto wa kwanza mimi simfahamu ila najua tu kwa ashaniambia kwa maana mtoto wake mwingine wa kike. Mm. Ila huyu anakaa naye pale nimemuona anakuja. Yaani sio anakuja yupo naye pale kwa sababu si mdogo miezi mitatu. Mm. Yule yupo naye pale. Kwa hiyo ishamuona. Namfahamu kwa hiyo mimi naamini baba yake ndio huyu kwa sababu wanahamia pale kaamia huyu jamaa na huyu mke wake na mtoto. Kwa hiyo mimi mpaka leo nafahamu kama huyu mtoto baba yake ni huyu. Kwa hiyo baba mwingine mimi simfahamu. Mm familia, majirani, ndugu, watu wa karibu mmepokeaje tukio hili? Ah, hilo tukio hilo kwa mimi pikia, picha peke yangu picha linaanza kwamba mimi nimesikitishwa sana kwa sababu ule mimi rafiki yangu. Mm. Ushaona, alafu ni shemeji yangu. Kwa imeniuma tu kwa hilo swala kwamba na sijui imekuwaje kuwaje na imetokea nini kwa sababu at least labda hata angeondoka ameaga basi watu wafahamu uko sehemu fulani pia ingesaidia. Lakini sasa yule kaondoka akumwaga mtu yote, yeye kamwacha tu mtoto katoka sasa akijulikani kaenda wapi. Kwa sababu huwezi kujua huyu mtu kaenda wapi, kaenda wapi, labda kaenda kaenda kuchukua vitafunio au kaenda wapi, kwa hiyo ifahamiki. Kwa mtu atarudi tu sasa hivi, lakini ilikuwa sio kawaida, kwa sababu huwa kwa jinsi anavyompenda mtoto wake, ina maana kumwacha mtoto wake ndani ya nusu saa hawezi. Ushaona, kwa mimi wewe nikashangaa ndani ya masaa zaidi hata siku nzima mtu aonekane. Ushauri wako kutokana na tukio hili? Mshauri wangu kutokana na tukio hili, mimi naomba yani kwanza unapotaka kutoka hem, jaribu kuaga unaenda sehemu gani, ili watu wafahamu, wajue wewe unaelekea sehemu gani. Hata tatizo litapokukuta watu wanafahamu kabisa, ah, huyu aliaga, unajua nenda sehemu fulani, hem, ngoja twende sehemu. Watu wanakuja sehemu kama kuna tatizo likikukuta watu wanajua anakuja yule sehemu, kwa sababu aliaga anakuja hapa. Lakini ile unaondoka, alafu mwagi mtu yoyote, wewe unaenda tu juu kwa juu, yani umwambie mtu kama labda wewe uko wapi uko wapi, pia ndio hiyo mbaya, kwa sababu nakukuta kitu ndio hivi inavyokuwa. Sasa nakukuta tatizo, watu watofahamu uko wapi. At hata tungefahamu uko wapi, tunajua kabisa, tunajua tunaanzia wapi, tunamaliza vipi, ushafahamu vizuri. Na mimi mpaka mara mwisho, na maana yule pale mara mwisho anaondoka, mimi mpaka picha zake ambazo mimi nimekaa uani pale na picha pia nime kaa naye nikapigi nikakaa tu na nani ngamba shemeji ngoja tupige picha nipiga picha wake ndo kawaida yetu wengi kaa nje pale za mtaa msimu wangu naweza nikapiga picha nikapost nikapiga picha hivi ni marafiki zangu tu so baba kwa nikakaa nikampiga picha picha tumekaa alikuwa nafua nikapiga picha kumbe ndo ilikuwa ndo siku ya mwisho tunaagana yani da wewe acha tu pole sana bwana kwa mimi mwenyewe picha inaanza inaniuma sana kwa sababu yule mimi ni shemeji yangu alafu ni rafiki yangu alafu na ni mtu ambaye nilimzoea Mume wake anasemaje baada ya tukio kutokea na kuthibitika kwamba mama watoto kafariki? Mume wake mpaka dakika hii mimi sikukaa nikaongea naye kwa sababu hayupo sawa. Mm. Yaani hayupo sawa yani. Yaani ukimwangalia tu unaonekana kama yuko sawa. Na kujibu fresh unaweza kuongea naye vipi bwana, mimi fresh. Bwana vipi uko fresh? Ngoja kwanza. Yaani kama ni mtu ambaye akachanganyikiwa fulani yani kwa sababu ni mke wake yule. Ah, Ushaona bwana, na yule mtoto uliomwachia mdogo, ndio hivyo, lazima uchanganyikiwe kwa sababu ni mke wako unaishi naye, afu na yule mtoto mdogo, kwao akili iwezi kawa sawa kwa kweli, yani iko hivyo.